Thank you. lento Me he convertido en tu mayor tormento Pareciera que el demonio a mí me controla por dentro Parece que los maltrato y que después no me arrepiento Parece que mis palabras salen, se las lleva el viento Perdóname madre por mi vida low-fi Ando por la avenida como una beso fly Quieres de lo que tengo pero pa' ti no hay Yo estoy en todos lados, fíjate bien por ahí De suelo familia reventando el área Que se les pegue en donde más les duele como si fuera mal que va creciendo cual hierba Devorando las hectáreas que el que quiera droga fina Diga que tenemos varias Que se pasa de la raya, que te rompe la pantalla Que no llegas a la talla, que no me das ni batalla Flow jugoso cual pitaya, que lo escupo cual metralla Que antes de que yo me vaya verás la bomba que estalla Tranquilo, camino con sigilo para alcanzarme te falta como un siglo El niño perdido en el río Nilo escuela casi nada, casi lo consigo Siempre feliz aunque no esté contigo Cuido muy bien a quien le digo amigo Codo a codo, camino contigo Quiero que mis brazos te sirvan de abrigo Siempre borracho, de lunes a domingo Desde que te fuiste, yo ya no soy el mismo Fumo más rosa, brindo que brindo esto me muero, pero nunca me rindo. Por mi familia del suelo le insisto. El le abre los ojos siguiendo el abismo. Cortes de carne, también lo siento. Cierro los ojos y todo está escrito. Thank you.